लोकसभा चुनाव को देखते हुए आइए आज जानते हैं गुना सीट का पूरा मामला आखिर क्या वजह है कि गुना में सिंधिया परिवार का डंका बजता है और इस परिवार की तीन पीढ़ियां इस संसदीय सीट से चौदह बार चुनाव जीत चुकी है जी हाँ हमारे लिए जानना बहुत दिलचस्प होगा कि सिंधिया परिवार गुना से चौदह चुनाव जीत चुका है जनता में महाराज और श्रीमंत जैसी उपाधियों से प्रसिद्ध ज्योतिरादित्य सिंधिया 2014 में कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर यहाँ से चौथी बार सांसद चुने गए इसके पहले उनकी दादी विजया राजे सिंधिया छः बार और उनके पिता माधवराव सिंधिया यहाँ से चार बार सांसद रह चुके हैं इसी सीट पर सिंधिया परिवार के वर्चस्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि माधवराव सिंधिया ने यहाँ पर एक बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों को हराकर जीत हासिल की थी वर्ष उन्नीस में विजया राज्य सिंधिया अपना नामांकन दर्ज करने के बाद बेहद बीमार हो गई और वह प्रचार करने क्षेत्र में पहुंची नहीं और बिस्तर से ही चुनाव जीत गई कुल मिलाकर उन्नीस में जो पहला चुनाव हुआ था उसमें सीधा सिंधिया परिवार की दखलंदाजी यहाँ नहीं रही लेकिन इसके बावजूद हिंदू महासभा के विष्णु गोपाल पांडे ने कांग्रेस के गोपी कृष्ण विजय वर्गीय को हराया था और इसके बाद उन्नीस में मध्य प्रदेश का गठन हुआ और राजमाता के नाम से मशहूर विजय राजे सिंधिया कांग्रेस में शामिल हो गई